पहले स्टार्ट करते हैं हम वुडन किट से तो ये जो वुडन किट है आप देख रहे हैं ये आपको चारों डोर्स पे और जो गेयर बॉक्स है उसके आसपास देखने को मिल जाएगी तो इस वुडन किट का जो एक्चुअल प्राइस है वो है सेवेंटी थ्री हंड्रेड और इसे हम आई एस के भी बोलते हैं तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी डिज़ायर में जो है इंस्टॉल्ड है आप देख सकते हैं कि ये जो गेयर बॉक्स है उसके आसपास भी है और इसके अलावा जो ड्राइवर साइड का डोर है और चारों डोर्स है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी बात करें अगली एक्सेसरी के बारे में तो ये है क्रोम साइड मॉल्डिंग जो कि आपकी गाड़ी के डोर्स को प्रोटेक्ट करती है और ये हमें क्रोम कम्बिनेशन में देखने को मिल जाती है मैग्मा ग्रे और क्रोम कम्बिनेशन में हमें देखने को मिल जाती है और इसके प्राइस की अगर हम यहाँ बात करें तो इसका प्राइस जो है वो है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड ये जो हम एक्सेसरीज़ के प्राइसेस बता रहे हैं ये मारुति सुजुकी एरिना से जो आपको एक्सेसरीज़ किट देखने को मिलती है उसके प्राइसेस बता रहे हैं और अगली जो एक्सेसरी है वो है एलईडी डोर सिल गार्ड जो कि आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करती है और ये आपको एलईडी लाइट e के साथ देखने को मिलती है और जिसका प्राइस जो है 2800 है और ये आपको चारों डोर्स देखने को मिलती है तो अगली एक्सेसरी जो यहाँ है वो है स्टेयरिंग का कवर और इस स्टेयरिंग के कवर का जो प्राइस है वो है 510 और जो फिट एंड फिनिश है वो इसकी काफ़ी अच्छी है फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है डिज़ायर में और इस पर एक अच्छा कवर इंस्टॉल कर दिया जाए तो काफ़ी स्पोर्टी फील देता है ये स्टेयरिंग व्हील और नेक्स्ट है हमारे पास इस गाड़ी के सीट कवर्स जो कि मारुति जो कि एरिना से हमें देखने को मिलते हैं और इनका जो प्राइसेस है 6500 इसका नाम है आर्ट लेदर सीट कवर जो कि लेदर में हमें देखने को मिलते हैं और ओवरऑल जो क्वालिटी है और जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है इनकी जो फिटिंग है और जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपको कहीं से ये देखने को नहीं लगेगा कि जो सीट्स हैं उन पर एक अलग से कवर्स जो है इंस्टॉल किए हुए हैं काफ़ी अच्छा ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और अगली जो एक्सेसरी है वो है क्रोम डोर वाइजर्स जो कि मैगमा मैगमा ग्रे डिज़ायर में तो इंस्टॉल नहीं है लेकिन हम आपको दिखा देते हैं डिज़ायर एलेक्सा में इंस्टॉल्ड है और इनका जो प्राइस है वो है around twenty six hundred indoor visors में आपको क्रोम फिनिश जो है एडिट देखने को मिल जाएगी हालांकि ये वाइट डिज़ायर पे उतने अच्छे नहीं लगते जितने कि मैग्मा ग्रे में आपको देखने को लगेंगे तो नेक्स्ट एक्सेसरी जो है वो है मैट्स जो कि आपको 1900 के देखने को मिल जाएंगे ये 3D ट्रे मैट्स हैं और जिसका आपको बीज और ब्राउन कलर भी देखने को मिल जाएगा ये ब्लैक कलर है और इसके अलावा आपको डिक्की मैट्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनका प्राइसेस है जिनके प्राइस है हंड्रेड तो दोस्तों ये थे 2020 डिज़ायर के एक्सेसरीज़ के प्राइसेस जो कि आपको मारुति सुजुकी एरिना से ख़रीदने को मिल जाते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा और ऑटो वर्ल्ड और डिज़ायर की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ so thank you guys for watching this video thank you जय हिंद